Rozwiążemy dziś kolejne zadania z kwadratu 16, zadania, które nazwaliśmy bliźniaczymi, bo opierają się na bardzo podobnym toku rozumowania, chociaż drugie z każdej pary zadań wydaje się być trudniejsze. We wszystkich poniższych rozwiązaniach będziemy wielokrotnie korzystać z tego, że odcinki styczne poprowadzone z danego punktu do wspólnego okręgu są równej długości. Zacznijmy od zadania trzeciego. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boku BC w punkcie D. Udowodnij, że BD równa się 1 druga razy AB plus BC minus AC. Narysujmy tę sytuację. Trójkąt ABC, okrąg wpisany w trójkąt ABC, styczny do boku BC w punkcie D. Niech E i F będą punktami styczności okręgu odpowiednio z bokami AC i AB. Wówczas spełnione są równości. AE równa się AF, BD równa się BF oraz CD równa się CE. Zatem 2BD równa się BD plus BF równa się BC minus CD plus AB minus AF równa się AB plus BC minus CE minus AE równa się AB plus BC minus AC. Dzieląc obie strony przez 2 uzyskujemy tezę. Pokażemy teraz zadanie bliźniacze, w którym okrąg dopisany jest do trójkąta, a nie wpisany, ale rozwiązanie oparte jest na tej samej idei. Zadanie czwarte, również z kwadratu szesnastego. Okrąg dopisany do trójkąta ABC jest styczny do boku BC w punkcie D. Udowodnij, że CD równa się 1 druga razy AB plus BC minus AC. Trójkąt ABC i okrąg dopisany, styczny do boku BC w punkcie D. Okrąg dopisany do trójkąta to taki okrąg, który jest styczny do jednego z boków trójkąta oraz do przedłużeń dwóch pozostałych boków. Niech E i F będą punktami styczności danego okręgu odpowiednio z prostymi AC i AB, wówczas AE równa się AF, BD równa się BF oraz CD równa się CE. Wobec tego 2CD równa się CD plus CE równa się BC minus BD plus AE minus AC równa się AF minus BF plus BC minus AC równa się AB plus BC minus AC. Po podzieleniu obu stron uzyskanej zależności przez 2 otrzymujemy tezę. Pokażemy jeszcze jedno zadanie, będzie to zadanie bliźniacze do zadania piątego, również z kwadratu szesnastego, zadania, które już pokazaliśmy dwa filmy wcześniej. Teraz pokażemy zadanie bliźniacze, zadanie szóste. Dany jest trójkąt ABC, w którym AB równa się C, BC równa się A, AC równa się B. Promień okręgu dopisanego do tego trójkąta istycznego do boku BC wynosi RA udowodnij, że pole trójkąta ABC równe jest 1 druga razy B plus C minus A razy RA. Trójkąt ABC, okrąg dopisany do trójkąta ABC styczny do boku BC i jego promień RA. Oznaczmy przez IA środek tego okręgu, podobnie jak w poprzednim piątym zadaniu, wysokości trójkątów C, A, I, A, A, B, I, A, B, C, I, A, opuszczone odpowiednio na boki C, A, A, B i B, C są równe R, A. Wobec tego pole trójkąta C, A, I, A równa się 1 druga B, R, A. Pole trójkąta A, B, I, A równa się 1 druga C, R, A oraz pole trójkąta B C i A równa się 1 druga A R A. Stąd uzyskujemy pole trójkąta A B C równa się pole trójkąta C A i A, dodać pole trójkąta A B i A, odjąć pole trójkąta B C i A. To się równa 1 druga B R A dodać 1 druga C R A odjąć 1 druga ARA równa się 1 druga B plus C minus A razy RA, co kończy dowód.